Дэлхийн нураа подкаст. Дэлхийн нураа подкастын 2 дахь дугаар эхэлж байна. За бид нар э, битгий нураа гэдэг энэ одоо үндэсний хөдөлгөөнөөр нэг таван зүйлийг онцолж одоо энийг сонсож байгаа, энэ аянд нэгдэж байгаа улсуудад ойлгуулах гад хичээгээд байгаа юм ер нь болвол А тэгээд яагаад энэ таван зүйлийг сонгож авсан бэ гэхээр ерөнхийдөө одоо манай Монголд нийгэмд энэ гэр бүл салалт болвол Тэгээ ер нь бол ингээд улаан гэрлээс дээшээгээ гарчлаа. Тэгэхээр яг энэ таван сэдвийн хүрээнд төлхөө гэр бүлүүд маань гэрэлтэй цуцлуулаад байна гэсэн нэг тийм судалгаа гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааны хамгийн ихний сэдв болох зохицол гэдэг сэдвийг одоо бүгдээрээ ярилцах гэж байна тий. Хосууж ер нь хоорондоо зохицож байж бие биендээ зохицхийн тулд юу хийж шаардлагатай вэ талаар бол одоо бид нар ойлголттой болж ийж а энэ гэр бүл салалт бүр алга болно гэж хэлэхгүй гэхдээ тодорхой хэмжээгээр энэ зохицлыг ойлгочих юм бол багасх юм болов гэж хараад байгаа. Тий. Тэгээ өнөөдөр миний хажууд за манай GCI грант салбарын гэрлээ маань байна. За Жожо маань бас байна. За итгэвтэн гişүүн Тэнгис маань бас байна. Тэгээд өнөөдөр бол бидний зохицол гэдэг сэдвийн хүрээнд бол ерөөхдөө бол одоо үерхэж байгаа залуучууд бие биендээ зохицохын тулд ер нь яг юу хийх ёстой вэ? зөв үерхэл гэж юу хэлэх вэ? А дээрэс нь зөгцөж үерхэн гэж яг юу хэлэх вэ? Энийн талаар л төлхөө жоохон чиглэж ярих гэж бодоод байна. Тэгэхээр сэдв бол яг анх сонсоход ер нь та бүхэнд ямар сонсогдож байна? Ер нь энэ зохицлын талаар ер нь та бүхэн өмнө бодож байсан уу? Тэ? Тэгээд өөдөр давхар надтай хамт хөтлөж байгаа шүү дээ. Тэр өөрөө бодсон. Өөрөө л бодсон сууж байгаа харагдах юм тий. Тий, одоо хоёр юу гэж бодсон. Тий. За залуу. За зохицол хэр чинь тэгэл яг нөгөө нэг үгшгэл нэг нэгнтэйгээ зохицож нэг нэг ойлгож тэгээ хоёр өөр хүмүүс, хоёр өөр амьдралтай, хоёр өөр эцэг ихтэй, хоёр өөр үзэл бодолтой хүмүүс хоорондоо нийцгийг хэлж байгаа л үү тий. Тэгээ тэрэндээ л фейлдэд чадахгүй шиг шүү дээ. Тэгээд миний хувьдлаар зохицохын тулд аа миний хувьд зохицохын тулд аа хүмүүс айгүйх боловсрох хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Айгүйх боловсрох хэрэгтэй. Яг боловсрал биш хандлага. Тэгээ бүх юмар яг боловсроод боловсрал, гэр бүлийн боловсрал, хандлага, үзэл бодол бүр ин деталлаад яриадах юм бол баг нөгөө нэг амьдралыг үзэх үзэл баг яг үнэлэхэд мөнгө төгрөг ар гэр бүх юм хамаатай юм санагдсан надад бол. Тэгээ тэр мэрийг анханасаа өөртөө ингээд сайн тэг мөн үү биш үү гэж сайхан одоо судалгаа хийж байгаа гэх юм үү. Тэгж яагаад баг нийлүүл илүү одоо боломжтой байхаа зөвцөх. Шууд ханхуу хайр сэтгэлээрээ ч юм уу эсвэл сэтгэл хөдлөлөөр явчвал сэтгэл хөдлөл бол яг тэгэл хэдэн жилийн дараа унтраал нөгөө цэцэг жимснүүд нь арилал яг жинхэнэ амьдрал болголтон дөөшт тэрнээсээ илүү одоо тийм бодит юмн дээр суйрлж зохицуул илүү ол явах хаа. Шинжлэх ухааны судалгаатай гэж. Тий. Аа яг бид нар аягүй олон сонссон ч гэсэндээ тэр ихтэй баг үнэн л одоо ингээд бодоод хахад бас үнэн л байгаа байхгүй юу. Yin yin yang гэдэг шүү дээ. Одоо зохицуул гэдэг нь бол миний бодлоор бие биенийг нөхөх чадвар гэх юм уу? Одоо дутуу дутуугаа нөхөх чадвар. Аа угаасаа л яг үерхж байгаад салж байгаа шалтгаан, гэр бүл болохгүй байгаа шалтгаан бол одоо зохицохгүй байна гэдэг штэ. Тэгээ тэр нь нэгнийх нь нэг юм нь илүү. Тэгээ тэр нь яг адилхан ингээд нэг гал дээр гал байвал ингээд усан дээр ус байвал ингээд ингээд нэг юм таван махуудын юм хүм байгаад байдаг штэ. Яг тэгэж амар сүрхий одоо нөгөө нэг э, дорны тэр тийшээ явахыг хүсэхгүй байна. Гэхдээ э, ер нь л үндсэндээ одоо би нэг би энэ тэгээ учирчаад туршилт хийж байгаа тэр явцад бол одоо яг миний энэ байгаа нь л энэ тий Тэнгүүд л нөгөө хүнийх нь ч гэсэн байгаа нь л тэр Тэнгүүд л тэр хоёр нь одоо биеийнхаа дутууг нөхч гин үү илүүг нь ингээ дарж чадж гин үү тэгээ яг тэр л цэвэр зохицол баг тийм тэгээ тэр нь мэдээж бүх юм дээр л гарч ирдэг бахал та одоо хамтын ажиллагаанд ч гэсэн ялгаагүй гарна шүү дээ одоо нэг багт яг ажиллах нь адилхан чадвартай хүмүүс байгаа байвал тэр баг зохицолтгүй гэдэгтэй адилхан хосуудын хооронд яг л тийм зүйл байдаг юм шиг санагдаад байна шүү дээ. За та өөрийнхөө бодлыг одоо өнөөдөр надтай зочин хөтлөгчээр орж байгаа шүү дээ. За үг хэлэх боломж олцгоо. <laughs> Тий, яг нөгөө сая бас манай залуу хэллээ. Аа, зохицол гэд ботхолоор нэг юм пазл тоглоом байдаг шүү дээ, тий. Өөрөөр хэлбэл ингээд 2 гурвалжин бол ингээд гурвалжин л ахгүй. Тэгэхээр нөө пазл чинь ингээд яг нэг нэгнтэйгээ нийцж ингэж эвлэж орох хэвээр. Аа тэр мэдрэмж бол надад төржээ. Аа тэгээд үерхэж мөрхэд их олон жилийн өмнө утцсан учраас одоо нөгөө ээж аав нар тэгдэс шүү дээ мэдхгүй одоо тухайд хүүхэд одоо харах чи ямар байсан бэ гэдэг нэг тэгэхээр за 4 5 хүүхэдтэй олцоод мэдхгүй байх гэдэг гэсэн нэр одоо ингээд зөв иргэж мөн иргэж дуусаад нөгөө гэр бүлийн дараад ингээд утсан батлаар сайн мэдхгүй яг одоо ингээд залуучдыг сонсхолоор буцаад батлаар зохицол гэдэг нэг тиймэрхүү мэдрэмж сая бас манай нүхтэн гişүү маань хэлж байна аа судлах гэдэг айгуу чухал юм шиг байна судлах зохицохын тулд яг зохицохын тулд өөрөөр хэлбэл би одоо чинь би ингээд хөдөлмөрийн эдийн засагч хүн байхгүй юу тэгэнгүүт хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаан дээр хүмүүс дэлхийн хөдөлмөрийн зах зээл дээр хүмүүс дунджаар хоорондоо хамтарж ажилладаг жил 6.7 жил Тэгтээ тэр чинь бүр 6.7 жил хамтарж ажиллахдаа бүх юм нь асуудаг өстэй гурван үе мууер нь бараг намтрыг бичүүлээ төгсөн сургууль хандлага мандлага бараг шүдэн хорхоцсон үгүй юу гэж асуудаг. Тэгсэн мөртлөө 60 жил амьдрах гэж байгаа хүнтэйгээ ингээл хэдүүлээ тас гэл тэгэхээр нөгөө сая нөгөө манай залуу гэлд ингээд харанхуу хайрч гэж үеийн сэтгэлч гэж үеийн гэдэг шиг тий Тэгээ яг нэг химжиж болохгүй юм дээр очиад үндэсчдэг тий. Тэгэхээр би бол бараг ингээд гэхдээ хүмүүст ингэж хэлэхлээр гайхаад идэв ингээд. Тэгэл одоо хаашаа ингээд ажилд авах гэж байгаа юм шиг асуух хэрэгтэй юм бол мэдгүй авах гэж байгаа юм шиг асуух юм уу, анкет бүглүүлэх юм уу, мэдгүй онлайн юм хийх юм уу, тест ажиллах юм тэр нэг дараагийн асуудал ах. Тэгэхээр ер нь бол таньж мэдхийн тулд тэгжээс зохицох хэрэгтэй болов уу гэж боддог. Тэгэхээр окей, ерөнхийдөө нэг ийм юуг болвол өөрсдийнхоороо бодлыг болвол хэллээ тий. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн зохицол өөрөө юу руу чиглэх вэ гэхээр ингээд залуучууд руу чиглэх гээд байгаа юм. Тий. Тэгэхээр өнөөдөр бол бидний үеийг бодох юм бол энэ хоёроос арай ахмад байгааг үе тий. Их чөлөөтэй тэгээ мэдээллийн 90 100-д одоо залуучууд маань хоорондоо аяг их үерхэж чинь дотносч чинь тий. Тэгэхээр та хоёрч бас яг энэний бас бүтээгдэхүүн нэг хэсэг нь учраас та хоёр үерхэж байх та ч юм уу тий нөгөө урьчих тийм одоо тус тусынхаа хосууттайгаа үргэлж байх та тийм нөгөө одоо эсрэг хүстэндээ зогцохын тулд тус тустай юу хийж исэн бэ ямар үйлдэлүүд хийж исэн бэ а тухайн үед яг зохицол гэдгийг яг юу гэж ойлгож исэн бэ а тэгээд энэ тэндээс авж байгаа мэдээллийг юу гэж харж исэн бэ тий а тэгээ одооны энэ залуучууд одоо энэ 20 хүрж байгаа 18 хүрж байгаа энэ үргэж байгаа хосууд энэ тал дээр юу ямар байр суурьтай байгаа юм шиг та бүхэнд ажиглагдчихэв За таны хувьд Ана гэхдээ ер нь Тэгээ ер нь одоо тэгэл ганцхан одоо хосуудын амьдралч бас биш л байгаа тань л да. Тэгэл бид нар ер нь хаа очсон газараа л зогсох гэж хичээдэг шүү дээ. Яг өөрийгөө тухайн нөхцөл байдалд тааруулах гэж эсвэл аа одоо тухайн орчинд яг нэг хэсэг нь байх гэж тий. Тэгээ тэгэнгүүт л одоо хүнд зогтж чинь гэдэг чинь ингээл бүр амьдрал руу нуусж байгаа юм шиг л би одоо би бол бодоход <clears throat> би чинь одоо <laughs> ер нь 2 жилээс бага хугацаанд үерхэж үзээгүй. Тийм тэгэл одооний үерхэл маань бол бүр нэлээд удаан байгаа. Тэгээд ингээд яг бодохоор одоо миний хамгийн хийх гэж оролдог зүйл бол яг ингээд амьдрал руу ингээд бүрэн нэвч гэж оролддог юм шиг байна. Тэгээд амьдралынх нь гаргаж байгаа шийдвэр болгонд нь одоо юу гэдэг нь тодорхой хэмжээнд ингээд ийм э, хувь нэмэр оруулах ч юм уу те эсвэл ингээд жоохон тустай байх ч юм уу те. Тэгээд тэгэнгүүт төрөний нөгөө нэг амар ойлгох хэрэгтэйсэн мэлээ гэдэг шиг над дээр бол гарч исэн одоо бодоход надад гарсан асуудал нь болохоор би эхлээд өөрийгөө ойлгоог байсан байж тааж байгаа байхгүй. Тэнгүүтлээ яг өөрийнхөө нөгөө байх газрыг тодорхойлоогүй ч юм уу эсвэл яг би өөрөө ямар байгаа баймар байгаагаа мдээгүй байжгаад тэнгүүтлээ хүний амьдрал руу нэвччихэр чинь одоо би амьдэрсэн биш ингээд нөгөөний амьдрал би зөвөр ингээд нэг юм тавилга нь байгаа юм шиг болцсон тийм тохиолдол бол өмнө нь байсан. Тэгэхээр <clears throat> миний одоо бодол бол эхлээ зохицгож оролдохоос илүүтэйгээр одоо ягаад тэгэхээр бидний л яг инстинкт байгаа юм шиг байна бид нэр өөрсдөө ингээд айгүй хурдан зогсож чаддаг те нөгөө хүнд зориулж одоо угаасаа л хамт байгаа учраас аль болох юм comfortable байх хичээн аль болох тухтай байх хичээн тэгээд тэгэж хичээж агаад яалч өөрсдөө алчаад байгаа. Тэнгүүд л тэрнээсээ яг тэр яг тэр мөчөөс эхлээл ингээд бүх одоо юу гэдэг конфликтууд бүх зөрчлүүд яг тэр мөчөөс хавлал гарч эхэлж байгаа шиг санагдаж байгаа хгүй. Ягаад тэгэхээр би өөрийгөө бүр ойлгуулж чадаагүй, нөгөө магадгүй өөрийгөө бүр ойлгуулж чадаагүй те. Тэнгүүд л аль альныгаа ойлгоогүй байж биеийнхаа төлөө гүгддэг. Тэг. Аль тэр бол ингээд цэвэр токсик те цэвэр цэвэр одоо ингээд одоо lose end болох нөхцөл байдалч аж магадгүй байгаа байхгүй. Тийм тэгэхээр эхний ээлжинд одоо зохицохын тулд <clears throat> надад юу зохицох вэ буюу би яг хэмээ гэдгийг амар сайн ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд одоогийн залуучууд дээр мэдээж үерхэл бол бүр айгүй насан залуучууд бидний үед ч гэсэн ялгаагүй л байсан л хаалта. Тэгээ тэгээд аа яг л одоо буруу хийгээд байгаа алхмууд нь эсвэл нөгөө эрт гэр бүл олчдаг. Тэгээд тэрний дараагаар гарч байгаа үр дагавар нь муу агаад байгаа шалтгаан нь зохицохын өмнө одоо өөрийгөө ингээд одоо өөртөө зохицуулах одоо миний хамгийн чухал байр суурь юу вэ ч юм уу те одоо түрүүн гэр бүл гэж ярьж байна те одоо мөнгөн дээр баримталдаг зарчим гэж ярьж байна үзэл бодол гэж ярьж байна тэгээд тэрэн дээр нэмээд шашинчлаг орж ирнэ те тэнгүүд л одоо яг амьдралдаа хувийнхээ хувьд ингээд айгүй үнцэнтэйгээр авч үздэг зарим хүмүүсийн хувьд бол ажил мэрэгжил карьер те тэднэр нь ингээд ганхашгүй байна шүү гэдгийг хангалттай өөрөө ойлгоогүй ч юм уу нөгөө хүндээ хангалттай ойлгоогүй ойлгуулаагүй нөхцөлд бол зохицох тухай бол бүр бодож ирэх юм шиг. Тийм тэгэхээр яг л нөгөө бүхлээл боловсрох хэрэгтэй байна тийм бид нар өөрсдөө. Амар тий. Одоо сая ингээд энд бол нөгөө тархиа зүрхээ тархиараа дэмж гэдэг шиг энд бас дахиад нэг супер тип гарч ирж байгаа нь би ч жишээлбэл одоо ийм олон жил насчаад гэдэг шиг мэдхгүй байгаа байхгүй тэрний үе ихлээр яг үнэндээ бид нар ингээл нийцэх гэдэг нь ингээл тэр хүндээ зориулаад өөрийгөө өөрчлөдөх тухай бодоод идэг гэтэл үжээ тэр цаг хугацаанаас ахуулаад эргэс буцалтгүйгээр өөрийгөө ингээд тайцсан тэр хүн буцаага надад нийцэх гэсэн ч би өөрөө үжээ ингээд сэтгэл хангамжгүй болчихсон баах тийм байдал руу шилжих амар том алхам баг гэж шууд эхэлнэ. Аа Таны хувьд жишээлбэл одоо та ингээд анзаархад зүгээр анх ингээд цогцох гэж гаргасан хичээл зүтгэлүүд. Аа. Яг уу тэнгистэй би ойл санал нэг байгаад байгаа. Яагаад гэхээр ингээд болно штэ. Болгон штэ гэд ингээд харахгүй зүтгээд исэн миний одоо ингээд ботхоор тэр хүнтэйгээ зөгцөх гээд исэн биний одоо хамгийн анхны үйлдэл юм болов гэж хараад байгаа л та. Харгаал мэдэхгүй. Тий аргаа мэдхгүй. А тэгээ энэ дээр болохоор нэг ийм ажиглагдаад байна л да. Төрөний өмнөх подкастн дээр болохоор ингээд гэр бүл зохиоцсон гэр одоо доотлон 5 жил 6 7 жил одоо амьдэрсэн одоо гэр бүлүүд хоорондоо зохицохгүй талаар ингээ яриха тэд нар амар туршлагатай амар олон хувилбар яриад байгаа. А залуучууд болохоор ямар ч хувилбар байхгүй ингээд нөгөө хичээл зүтгэлээ яриад байгаа. Энд чинь ингээд ялгаа нь юу вэ гэхээр залуучууд болохоор хоёр талаасаа ингээд юугаач ойлгохгүй харахгүй зүтгээд байна. Алдсан ч цуг алдаал тий. Ингээд ямар ч одоо тийм туршлага байхгүй яваад байгаа нь харагдаад байгаа. Тэр энэ онцлогуудаа мэдээд авчих юм бол яг би биентэйгээ зөгцөхөд илүү их төхөн байгаа болов. Яг тэгэхээр би чамтаа үерхэд надад туршлага байхгүй а тэрэнд бас туршлага байхгүй. Гэхдээ би зөгцөх гэж хичээж гинүү хичээж гин тэр хичээж гин хичээж гин энийг ойлгочих юм бол нөгөө нэг үргэж байгаа хоёр хос зөрчил арай бага үсэх юм болов гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дээр л одоо аав ээжнэр одоо сургууль дээр тэ одоо оюутны багшнууд багш эднэр хосын харилцаан дээр ер нь зохицол гэж үг хэлдэг. Үерхэл дээр одоо хамтдаа үерхэж байхдаа нөгөө хостой зохицохын тулд би юу хийх ёстой гэдэг нэг сургалт ч гэдэг юм уу ийм орох ёстой юм шиг надад санагдаад байна. Нөгөө боловсрал сая манай залуу гэдэг. Тэгээ нөгөө л нэг боловсрал нөгөө л нөгөө гэр бүлийн боловсрал тий. Гэр бүлийн боловсрал ч мөр ингээ байд юм билээ шүү дээ тий. Бүр ингээд шинжлэх ухаан юм лээш гэж. Нөхөн тэ югдөг чинь 7 нэг болон гараад иж болохгүй хариуцлага хүлээх ёстой хамтдаа ингээд хувийн орон зай энэ төр гээд байт юм билээ л дээ. Ойлголт байхгүй бид нар чинь тэгэл одоо бие мээ бол жишээ нь ямар ч ойлголтгүй тэгэл тахгүйч гүйж ороод бүх одоо байж алах эрсдлүүдийг үүсгээл тэгэл ингээл бужигналдаа бужигналдаа тэгэл тэгээ тэр чинь ингээл нэг нэгнийхээ амьдралыг айгүй олон жил айгүй тийм сэтгэл ханамжгүй байдал дотор ингээд байлгацсан. Анхнаасаа бол системтэй зөв одоо саяхан хэлдэг шиг нэг жоохон мэдлэгтэй мэдээлэлтэй орсон бол одоо тэгэхээр одоо дахин үерхэд тэгэхээр яг алах гэдэг юм. Яг л дурслах суудсан байгаа байхгүй юу? Одоо жиггүй урахаар санагдаад байна. Тэгэхээр мэдрэмж нь алга болчихно л доо тэгэхээр бас. Бас эцээ тий. Чи яг ажил хийж байгаа юм шиг <laughs> зарагдаад яг нөгөө нэг анхны хайр хүмүүс тэгээд анхны хайр яагаа бүтдгүү юм бэ гэдэг чинь ерөөсөө л туршлага байхгүй улмаас бүтээгүй л ах байхгүй тий тэр гоё хайраа тэр гоё үерхлээ гоё нандинаад уртын хугацаанд авч чадах тэр тэр хоёр залуу туршлага байхгүйсэн учраас анхны хайр дийлийнх нь бүтдгүү юм байна гэж Тийм ч бүр баг бүтэхгүй байх ёстой юм шиг харин тийм ингээд явцсан байна. Нэг алдах ёстой юм шиг тийм. Тэгэхээр та нарын зүгээс одоо та гураас би гурлан гас нь асуучих зохицохын тулд нөгөө эсрэг хүстэндээ зохицохын тулд эмгтэй хүн юу хийх ёстой болоо? Эрэгтэй хүн юу хийх ёстой болоо? Хоёул эгоогоо дарах ёстой. За эхний хэлжинд. Хоёул эгоогоо дарах ёстой. Би би би миний миний мэдрэмж сэтгэлгүүдэл одоо ингээд бүтээр өртөгөл гэж бодоход би яагаад хайртай байна гэдгсэн чинь би зөвхөн авдаг мэдрэмжэндээ л хайртай байхгүй яг энэ хүнд биш энэ хүнээс авдаг мэдрэмжэндээ л хайртай байдаг байхгүй а энэ хүн ч гэсэн надаас авдаг мэдрэмжтэй л тэгээ тэр мэдрэмжийг ингээ авах болчвол баг харин байхгүй болж байгаа юм байх гэдэг тийм. Хаа. Тэгэхээр амар бас сонин. Тэгэхээр яг хайр сэтгэл гэдэг чинь юу юм? Миний бодлоор нэг юм юу гэж ярьдэн шнэ буддагийн сургаал дээр байдаг хаа нэг attraction одоо нэг юм гоо сайхан ингээ нэг юм attachment байдаг штэ тэр юм хайр биш хайр гэдэг чинь юм шал өөр төвшний юм байгаа даахгүй тэр бидний одоо үз тулж байгаа хайр болохоор яг ингээ анхан анхандаа ямар гоё нүдтэй юм бэ? Тэ ямар гоё царил залуу ч юм уу, ямар царил охин бэ? Тим юмтай юм биш, ним юмтай юм биш гэдэг юм тренд юм нийгмийн материалын зүйл дээр суурилж Эросар тий. Тэг ингэж аваад идэг. Тэгмэд эцэс тэр бүх юм жааж жаргалыг өнгөлөх биш биш л юм байлээ л тий. Аа. Аж жаргалыг хайр гэдэг чинь юм юу гэх юм. Нөгөө хүнийг бүр юм эрх чөлөөтэй ингээд тий хол байсан ч гэсэн зүгээр сэтгэлд нь одоо нэг аав ээжийн хайр шиг л байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр бол тэхийн тулд юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр хасууд эгоогоо дарах хэрэгтэй. Эго гэдэг одоо хамгийн том хосны харилцааны жиш ер нь хүн төрөлхтний дайсан болж таарах шиг энэ бүх юм дээр би би би гэдэл би тэгмээр байна. Би ингэж амьдрмааргүй байна. Би мөнгөтэй амьдрмаар ингээл юу гэдэг чинь би одоо ийм амархан амьдрмаар гэж юм уу. Эсвэл би ийм юм мэдэрмээргүй нэгэд ингээд хосуудын зориг хоорн анх анханасаа ингээд нэг нэг топигоор ингээд салгасаар хагаад тэгэл ерөөхдөө яваад өгд юмсан гэдэг чинь. Биш миний хөө нэр нь хэм блэ? Тэнгис. Ахын чамс зөвлөгөө авъя. Йоо. Хариулт болоод шокнд оруулаад байна. Йоо. Юу нь яаж ч амтэрч ирсэн. Ястал ястал байгалийн шалгарлаараа хөөрөх юм тэгэл явж ирч та. Энд ямар ч уран нарийн ухаан миний амтрлаа авч ирсэн юм юу ч байхгүй юм шүү. Баярлаад байгаа юм шиг готраад байгаа юм сайн юм байна. За одоо таны зөвлөгөөг сонсъё. За тэгээд хоёулаа ч ингэ гэсэн. Зөвлөгөө юу? Өөрөө үзэл баа. Эм тий ано юнгийн бас одоо гаргалгаа их юм төрч бүр 60-аад оных юу эмэгтэйчүүдээс төр төрөний нөгөө 90 сар гэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд 90 сар чинь бол тийм угаасаа нэг юм түрүүн бүр яг хэлсэн. Яг материаллаг анханасаа ингээд нийгмийн за ийм их нэртэй байвал гоё эсвэл хайр гэж юу нэм тэгэл одоо баг нөө магазин дээр байдаг одоо сэтгүүл дээр байдаг ийм ийм юмнууд байвал эмэгтэй хамгийн гоё ингээд тэнгуүтэл тэрэнд нь ялгаагүй эмэгтэйчүүд нь читгчдэг эрэгтэйчүүд нь читгчдэг тэгэл аль аль талаасаа яг ийм нөгөө сошиал ийм одоо бүрэн бүтэн байдал гэх юм уу тэр юм нь ийм attractive байдал э, ийм нөгөө сэтгэл татах байдал болоод хувирч байгаа байхгүй одоо яг төр нь хэлсэн байхгүй. Тэгээд тэнгүүт аа яг одоо ингэ буцаад хосууд болоод эхэллээ. За эхэндээ тэгж татраг татагдсан байжээ. Тэрний араас хосууд боллоо. Тэнгүүт л эрэгтэйчүүд нь бол эмэгтэйчүүдээс ээжигээ хүсээд идэг гэж байгаа байхгүй. Бүр ингээд нөгөө байглаасаа. Бүр байглаасаа. Ээж нь өөрт нь одоо ингэ яаж одоо ямар байдлаар хайр үзүүлдэг гэсэн тэрнийг л яг үргэлжлүүлж авахыг хүсдэг хүс одоо хүссэн хүсээ одоо цаанаасаа. <laughs> Тэгээд тэгэхээр тэгэхээр бид нар бол тэрнийг яач чадахгүй. Ер нь хүмүүс тэрнийг яач чадахгүй. Одоо тэр тэр craving-ийг яач чадахгүй шүү. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд өстой зохицохын зохицохын тулд гэдэг нь магадгүй ээжтэй нойрхон байх хэрэгтэй байж магадгүй тий. Зүгээр л бодол шүү. Тэрнээс ш одоо тэгвэл одоо юу гэдэг нь тий тий тий тий тэрнээс тэрнээс ш одоо юу гэдэг одоо ээж нь яг тийм байдал үзүүлсээр гад сурхсан учраас тэр тэр дассан юм авах гэдэг тэр нөгөө нэг мэдрэмжээ хүсэж идэг гэдэг чи яг тэр дассан хайр халамжаа үргэлжлүүлж авахыг хүсэж байгаа учраас дараагийн эмэгтэй нь дараагийн ээж нь байгаа учраас тийм хүсэж байгаа гэдэг талаас нь бас нэг яг Боломж нь бол ээжтэй нойрхон байх хэрэгтэй гэж магадгүй. А эсвэргээрээ ээж нь яг хангалттай ууж чадаагүй тохиолдолд одоо юу гэдэг ээж нь хангалттай харилцаж чадаагүй тохиолдолд одоо баг эмгтээчүүдийн хүсэж байгаа харийг тэр залуу өгчдөг байх магадлал бүр хамаагүй өндөр байхгүй. Тэгэхээр тэрнээс илүү одоо ёстой ээжийг нь судлах хэрэгтэй гэдэг чинь үнэн байна. <laughs> Тийм тэгээд тэгээд дутуу байгаа юмыг нь өгөх хэрэгтэй. Тэр бол үнэхээр үнэ. Одоо хүсэж байгаа юмыг нь өгөнгөө бас дутуу байгаа юм нөхөр хэрэгтэй. Тэгээд тиймээ тийм. Ер нь л ер нь л тийм баг гэж боддог. Үргэлж. Зогт зогцохын тулд гээд тэгэхээр бас хэцүү юм. Зүгээр ер нь хамт байхын тулд л. Бараг зогцох шаардлагагүй юм шүү ер нь. Анханасаа бараг зогцдог хүнтэйгээ байх хэрэгтэй юм шүү. Exactly. Уг нь аль тийм байхгүй юу? Өөртөө гинтэйгээд өөртөө өгөөд тэгээд салсан чинь 3 5 жил үргэлж салсан чинь тэр 5 жилийн хугацаанд яг хаягдсан ч өөрөө хинч болоод тассан байлаас хэцүү тий. Тэгэхээр өөртөө хайрлалтай юм шиг. Ийм хүн надтай зохицох хүн байна гэдгийг яаж мэдэх юм? Үзэл бодол тэр сонирхол юу гэдэг нь тэр мөрөөр тэр чухал баха. Адаглал одоо надад болохоор юу хэрэгтэй вэ гэхээр миний оюун санааны хэрэгцээг хангаж чаддаг хүн надад сайн хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Аа аюу платоник юм тийм. Энгийнээр ярих юм бол мим бид нь шүү дээ тий. Би нэг зүгээр мим явуул энийг хардаа гэд хоорондоо инээчдэг. Сүүл нэг Кевин Хартын комеди онгод хамт ойлгоод инээчдэг. Хошин мэдрэмж нь аюу бүх юм ингээд жоохон ойролцоо бүр эсрэг тесрэг хоёр айлын хүүхд хоорондоо нийцэх гээд тэнцээ одоо бол яг өнөөдрийн нэг одоо яг өнөөдөр бол яг тийм юу биш баха. Харанхуй шууд ингээд за за чимдэнэ аваад хамт амьдарч чадахгүй. Энд ихтэй яг үнэ. Тийм ихтэй яг үнэ. Сонголттой. Айгүй олон сонголтын дундаас сонголттой хүн нүүр тулчаар нөгөө нэг буцаад алийг сонгох мэдгүй болчдөг. Тэгэхээр анхнаасаа л зүгээр сонирхол нэгтэй өөртөө адилхан үнэтэй хасах нэмэгц нэг биш. Гэхдээ одоо юу гэдэг юм бэ? Хасах нэмэгц цэмүүл хоорондоо амар гоё таардаг гэдэг дээ шүү дээ. Тийм биш зүгээр яг адилхан хоёр хүн байвал хоорондоо илүү амархан зохицох байхаа. Зохицох гээд хичээгээд өөртөө юм эвдлээд имплээд байвал түн гэхдээ яг л өөрчлөгдөв юм шиг юм байна. Оо харин өөрчлөгдөв. Түүний мөн чанар өөрчлөгддөг. Аа зүгээр юу гэх юм муу зуршил ч юм уу тий өөрчлөгдөж болно шүү дээ. Тоглоом зэрэгтэйчүүд бол манай манайхан бол PC тоглодог. Компьютер тоглодог тий. Аа тэгээд яг нэг э, хортой муу зуршлууд байгаа. Тэр мэднийхөө бол өөрчилж чадах. Аа яг суур мөн чанараа бол өөрчилж чадахгүй. Аа. Тийм болохоор анханасаа барыг цогцох хүн олоод хамтдаа гоё цагийг гоё өнгөрөөгөөд миний туртай юм туртай байна уу битээр айдхан муур муурын дуртай нуу нохон дуртай нуу гэдгийг мэдээд би одоо чинь аним үзэх дуртай. Чи наттай хамт бас нэг охин аним үзээс ууж болох гоё шүү дээ. Эсвэл тэр нь ойлгохгүй ч юм уу. Эсвэл одоо энэ амар гой сонгодог кино үзээд байж хад шал орчин үеийн өөр кино үздэг ч юм уу. Мэдгүй ингээд сонирхлоор бол нэг байвал гоё. Тэгэл арай илүү амархан зохицох байх. Ер нь бол тийм тий. Тэгтээ амьдрал дээр бол өөр байгаад байгаа шүү дээ. Амар хөөрхөн царайтай охин байгаад идэг. Айгу гой залуу байгаад идэг. Дааж би аним үзээд идэг. Тэр аним огтоодгүй байдаг. Үерхмээр байгаад идэг. Хайртай болцсон байгаад идэг. Тэгэхээр л нөгөө зөгцөх шаардлага гарч ирээд идэг тий. Тэрийг анханасаа тэгэхээр харин зөгцөх биш цогцдог хүнээ олох хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө түрүүн бас нөгөө ярианыхэнд ярьж байсан. Одооны залуучуудын гадна талын тий одоо энэ сошиал ертөнцид бид нарыг нөгөө ингээ тарих угаагаад нөгөө хиний тэнгисийн хилээд идэг тэр зөгцөх хүнээ хайх биш сайхан ийм л эмхтэй хайрлах хэстэн юм байна. Ийм л залууд дурлах хэстэн байна гэдэг ойлголтыг тархинд өгөөд байна. Тэнгүүч чинь үерхэд эхлэхээр өө тэрнтэй зөгцөх гэж хэстэ үлээ үүсэх нь штэ тий. Хортой харилцаанд ороод штэ. Харин тий. Хортой харилцаанд ороод. Нэг ийм явагдаад байгаа юм шиг ажиглагдах юм. Тэг нэг зураглал одоо нэг төгс зураглал гэх юм уу? Тэгээ тэр тэр зураглал та таарсан хүн ерөнхийдөө ихэндээ хайж эхэлдэг шүү дээ хүмүүс. Тэгээд тэр тэр зураглалаас нь за ингээд яг хүнэн таалагдаад эхлэнгүүл тэр зураглалаас ингээд нэг нэгээс нэг нэгээр нь хасч эхэлнэ дээ. За энэ болохгүй. За яах. Энэ болохгүй. За яах. Тэр чи өөрөө Тэгээд тий тийм тэгэхээр тэр бол остоо нөгөө нэг хүний нөгөө юг тэсэж нэг сүүлд нэг юм яриа их яваад байгаа сонсон л хата нөгөө нэг бид нар чинь одоо болохоор ийм эрхчлүүд нэг юмд амьдарч байгаа буюу ингээд ямар зовлон тис чадах вэ гэдгийгэ сонгох тийм эрхчлөөтэй байгаа. Одоо яагаад гэхээр бүх юм ингээд одоо бүх юмний эц төгсгөлийн жаргал угаасаа биш. Ингээд жаргаж мэдэрж байгаа шалтгаан нь яагаад гэхээр зовод үзсэн байгаа учраас. Тэгээд жаргаж тий ямар нэг юм за ямар нэгэн байдлаар жаргачлаа. Тэрний цаана нь дахиад нэг зовлонгийн үеийн үсэр гарч иж байгаа. Тэгэд тийм учраас бид нар одоо бол энэ нийгэмд яг юуны төлөө зовх вэ гэдгийг сонгож чадж байгаа нь л сайхан байна. Одоо тэр нь л бидний эрхчлөө байна. Гэдэг шиг хүнээ сонгохдоо ч гэсэндээ за би яг юун дээр нь одоо юугийн тисч чадах вэ? юуныхын төлөө завж чадах вэ гэдгийг бид нар өөрсдөө сонгох ямар ч сан боломжтой байгаа. Тэгээ тэр нь бол сайхан. Аа гэхдээ харин тийм түрүүний хэлсэн шиг зовж зовж зовж жагаад сүулт нь өөх асаал бүтэхгүй юм шүү гэж бодож ирсэн бас анхнаас анхнаас л тий сайхан дурсамжтай гоё аваад шахлаа шахлуулаад гоё л доо тийм тэгээд бас туршлага болж байгаа байхгүй тий тийм туршлага тий туршлага яг байна одоо би бол нэг нөгөө 7 бодуулаад 8 сэгсэн үеийн төлөөллийн хувь Аа одоо чон үлээ. Баг бодолдог ч. Тэгээд зүгээр ингээ харахад бол яг аа physically хэрэгцээнүүд байгаа. Нөө мэдрэхийг хүсдэг. Тэгээ тэр хэрэгцээнүүд залуучуудад давмгаалч гар жишээ нь тэр секс юм ч гэх юм уу. Эсвэл одоо сайн дээр ярьж байгаа гоо зүй юм ч гэх юм уу те. Эсвэл юу гэдгийг нөгөө өөртөө дотоод байсан тэр нийгэмшлийн хэрэгцээ тэнд хангагдаад байнгут тэр нь татагдаж орчод тэгэд яг гитэн оюун санааны хэрэгцээ нь хангагдаж гэнэ үгүй юу гэдэг дээрээ тулж очивол тэгэл асуудал орчод тах шүү. Тэгэхээр одоо амьдрал бол баялаа. Одоо манай тэнгисээр ярьж байгаа шиг анханаас нь маш сайн assessment тэгээ чеклээд. Хэмжилтгүй. 8 9 бодосон хүмүүсийг л яриа ахта дөө сонголт нүртлийн сонирм болчихно тийм. За тэгэнгүүт Түн яг тэгж хэлсэн ш та. Та ингэ нөгөө нэг хайр сэтгэл гэдэг нэг тийм химжиж болтгүй юм дээр очиж буучаад гэж хэлсэн байхгүй. За за бүгдийг химжилээс тоо. Хийдэг ажил юм аа. Тэгэнгүүт нөө юу гэдгэлээ шүүгчд хоёр хүн харснаа хам хам хам гэдэг шиг. Тэгээд ингээд бодглохлоор яг хуу одоо ингээд нэгэнт очоод э, хоорондоо ямар нэг байдлаар хэрэгцээнд татагдаад нийлсэн. Аа тэгэхээр одоо зохицол яаж би болох вэ? Үн чинь ингээд ботсноо одоо жишээлбэл үүдэн гутал таарахгүй байна. За за солиулчих гэдэг шиг ч юм уу. Энэ жоохон бариад байна. За томсох чи гэдэг шиг зүйл бас яг тэгж сэтгэж бол би бас чадахгүй байна. Мэдээж mm -hmm залуучууд бол илүү задгаа сэтгэд илүү ингэж яж магадгүй бах тий. Тэгэхээр яг ингэж гээд ингээ бодглоо. Тэгэхээр илүү би юу гэж харах гэдэг нь болохоор тэнгисийн санал болгодог а манай төвшөг хэлээд байгаа зогцсол ямар нэгэн байдлаар явагдах хэвээр анханасаа зогцсохыг хаах гэвэл амьдрал өөрөө тийм бас дураараа бас биш. Тэгэхээр би болцсон бол тэр харилцаа нэгэн би болцсон бол үүссэн бол зогцох тал дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна. А тэгэнгүүтээ эрэгтэйч вэ, эмэгтэйч вэ зүгээр миний харснаар юг илүү анзаарах хэрэгтэй гэхээр нэгнийхээ төлөө боломжтой зүйлсүүдийг гэтээ бид нарт нэг юм хаалт өгдөг. Тэр нь юу гэхээр энэ боломжгүй эсвэл би угаасаа л юм гэдэг. Гэтэ зарим зүйлсийг дараа нь бодсон чинь зүгээр л come on андаа байсан байдаг аахгүй бро ингээл хайж байсан байж та тий. Тэгэхээр тэр юмнуудыг ялгаж салгаад бас Яг нэг ингээд одоо гэр бүл хоёр маргалдангууд эсвэл үүдээ хосууд маргалдангууд тэр үед айгүй тэнэгэл юм байсан мэт тоххой. Сая итгэе тий дараа нь батгаа саяхан ингээд ганц хоёр хоо ханыг өмнө шүү дээ. Ингээл манай өмбтөр хүүхдийн ус ахуулах тухай ярьж байгаа л Тэгэл яг мань хүний нөөрэндээ гарч байгаа илэрлийг би амар хурдан уншиж байгаа байхгүй. Яасан гэсэн чи би бол тэр амар өндөр ач холбогдлохгүй бах. Тийм боталтай байсан. Тэснэ ресторан доо гэл те. Тэгэл дуучин уу гэл ихсэн чил манай хүн чинь ингээл энэ чигээл тэгэл ингээл нүд нь ингээл нулимс зилгэнэх гэл яг угаас нулимс нь аяга ойрхон баг. Тэнгүүт нь л түүл хараа хайрд нь таньдаг дуучин байгаа. Гэл ингэж байгаа байхгүй юу? Миний дотор байсан чин бодлол а тэгтээ дараа нь ботход тэр надад нэх ингээд хамаагүй зүйл ахгүй тий уул нь зүгээр л тухайн үедээ би бодож байсан мэдрэмжээ тайлбарлалцсан чинь л бодлоо тайлбарсан чинь л ингээл эхлэнгүүт нь Тэгээ эн чинь айгууд олон юмны ингээ дараа дараагийн 3 хоногийн 4 хоногийн 7 хоногийн тэгээ хамгийн анхныхаа охиныг common mama гэдэг юмнууд руу авчих гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр зохицол бол тодорхой хэмжээнд зохицох чадвар бол бидэнд суух хэрэгтэй. Аа хоёр хувилбар байна. Нэгдүгээр нэгдүгээр анхнаас зохицохыг хайх хэрэгтэй. Аа. Тэ? Хоёр дахь хувилбар нэгэнд би болцсон харилцаа байгавал түүнийг авч үлдэхин төлөх тэмцэл бас байх хэрэгтэй. Иймэрхүү л санаа. Энэ нөгөө 8 9 бодолсон үний тухай шүү дээ. Тийм үү. Тийм үү гэнэ. Зөвлөлч юм болохоор яг нэг энгийн юм дээр зогсож чаддаг байхгүй. Гэтэ та хоёр яг бүр суур мөн чанараараа тохирхгүйсэн бол бас хэцүү л байх гэсэн. Тийм ба, тийм ба. Саяных бол амирын амархан заа заа гэл өөрөө эгоогоо дараал тэгэл ингээл шийдчихэж болж байна. Тийм. Дууч явчих. Одоо бидний ингээд нөгөө өмнөх ярьсан юмнууд ингээд базаад ойлгосон чинь нэг хоёр юм гарч ирээд байл л да. Би физиологийн хувьд, гоо сайхны хувьд таалагдах тэр тэр юм надад зөгцөж гин үү? Оюун санааны хувьд надад зөгцөж гин үү? Хоёулаа зөгцсөн хүнийг олно гэдэг бол төвхтэй бах тий. А окей, нэг нь окей надад зөгцөөд дамгаа болоод тэр нь хайр үсгчлээ. Тэгвэл нөгөө тал руугаа би зөгцөхийн тулд одоо жишээ оюун санааны хувьд окей би тэр зөгцөж чинь Тэгээд тэр нь би тэрийн дунд хайр пүнк гэж гаргаад ирлээ. Тэгвэл одоо нөгөө бие физиологийн хувьд ч гэдэг юм уу, гоо сайхны хувьд одоо тэрийг хүлээн зөвшөөрч зохицуулахын тулд юу хийх вэ? А тэгвэл бие физиологийн хувьд таалагдаад окей ямар гой зүсрээтэй ямар гой бие авч явд юм бэ? Па ямар гой яг л миний боддог, яг л миний хүсэжсэн ирэх хүн байна, яг л миний хүсэжсэн эмгтэн хүн байна. Ингээ хайр үсчлээ. Тэгтэл оюун санааны хувьд юун юу таарахгүй байгаа тийм зохицож өгөхгүй тэгвэл юу хийх ёстой вэ? Хайр үсцэн учраас Ер нь яах ёстой бодож байгаа. Ер нь тий. Одоо гадаад төрхийн өөрчлөлт гэх юм уу? Одоо нөө бидний эхлээд эхлээд ярьсан нэг нөө нийгмийн зураглал шүү дээ, нийгмийн төр зураглал шүү дээ. Тэр тэрнийг бол хуу хүн дээр өөрчлөхөд харцангаа амархан. Тэр бол тийм амар хэцүү зүйл биш юм шиг санагддаг. Бүр ерөөсөө ч биш юм шиг санагддаг. А тэгэнгүүт л а зохицол гэдэг одоо бидний яриад байгаа зүйл бол яг түрүүн би э, тэнгисэн хэлсэн чинь тэр бүр хамгийн ихний шалгуур байхгүй одоо хошин мэдрэмжээ хуваалцах боломжтой байх тий тэр бол бүр хамгийн анхны шалгуур одоо жишээ нь баг л миний бодлоор одооны залуусын хувьд ч гэсэн байдалхан баг яг үерхүүгүй юу гэдгийг бодож эхлэхэд анхны тавих шалгууруудын нэг нь хошин мэдрэмжээ хуваалцах ийм ийм тийм одоо чадамж мань хүнд байна уу ингээд миний ясны жокийг ойлгож байна. Тий, ойлгож байна. Тийм, тэр чинь яг хамгийн бүр анхны шалгууруудын нэг юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэрний дараа одоо юу гэдэг ингээд түрүү ярьсан кино байна, тий, ном зохиол байна. Тэр чинь нөгөө нэг чөлөө цагаа хамт өнгөрөхөд тий цаашдаа ингээд одоо би гоё байхдаа хамтдаа гоё байж болох хүн. Тий тэр тэрнийг тэрнийг одоо хайгаад байгаа шүү дээ. Тэнгүүд л За тэгээд нөгөө нэг бусад одоо э, эмгтэй хүнд, эрэгтэй хүнд чадварууд нь байна те ингээд зарим нэг юм скиллүүд байна те өөртөнд нь байдгүй скиллүүд. Тэгээд тэд нар тэд нар бол миний одоо миний бодлоор баг хамгийн анхны шалгуурууд болцсон юм шиг санагдаад байхгүй. Одооны нөхцөл байдалд бол аа гадны төрх байдал бол баг л бүгдээрээ л те ингээл хүссэн тэр нөгөө нэг мэтэрлүгэ хэмжилт хэмжүүрлэг очиж чадхаар чадхаар баг болчихж байгаа юм шиг санагдаад байгаа хгүй. Ягаад гэхээр одоо ёстой ингээл нэг жил хичээчүүл <laughs> баг болчих юм шиг санагдаад байгаа хгүй. Тэгэхээр яг хангалттай өндөр болж чадахгүй л тээ үнэн анханасаа намхан төрсөн бол тээ тэгээ ингээд дуулж өнөхөр чаддгүй бол дуулж чаддаг бол ингэж байх яс тиймэрхүү юмнууд бол байгаа одоо нөгөө байгалийн өгөгдлүүд бол байгаа тэрнээс биш бүр ингээд одоо улаан цай нөгөө нэг мэлхийн үнсэж одоо гүнж болгодог тийм юм бол биш шүү дээ. Тэгэхээр чин нэг амар юм боломжгүй зүйл бол биш аахгүй. Одоо тэр бол ингээд шалгуураас миний бодлоор бүр аль зэний гарсан юм шиг санагддаг. Тэгээд а одоо яг тавиад байгаа зохицлын шалгуурууд ч юм бол тийм бүгдээрээ яг платоник байгаа даахгүй. Одоо тэгээд дээрэс нь зан чанарын юмнууд байгаа даахгүй. Тэгээд зан чанарын гэдэг нь юуг хандл хийж чадчихээн хандл хийж чадахгүй байна те. Аа одоо би аль ингээ найзууд дундаа сонсч ирсэн юмнуудын нэг тэр байгаа хгүй. Ингээд амар гоё охин. Тэгээл амар зөндөө гоё залуучууд хойноос нь ингээд эргүүлж хөөдөг. Тэгээ тэгэнгүүт л тэнцээ тавьдаг шалруудынх нь нэг нь тийм байгаа хгүй. Аа LGBT найзууд ихтэй. Олонтой. Тэгээд тийм залуучууд Монгол залуучууд дунд бол одоо юу гэдэг илгээбитийг хүлэншүүрдэг ч юм уу эсвэл одоо ингээ хараад жоохон ингээл шоолдог ч юм уу эсвэл ингээл бараг доромжилдог ч юм уу тийм залуучууд бол зөндөө. Тэгвэл тийм тийм залуу байх юм бол хамгийн түрүүнд игнэнээс асуудна. Одоо ингээд чагсаалтнаас гарна гэж аахгүй. Тэгээд тийм ичлэнгийн одоо одоо цэвэр хувийн үнцүүлтэй холбоотой тийм шалгуурууд бол зохицлын хувьд одооний нөхцөл байдал тийм гадаад төрхөөс илүү өндөр байгаа юм шиг санагддаг. Санагдаж байгаа. Шалгуур жоохон нарийсан байгаа шүү гэж. Тийм. Царай чухал үстгэл чухал бол гэж шүү дээ. Тийм. Үзэл бодол. Тийм үзэл бодол оюун санаа хэрэгцээ чухал гэдэг. А энийг болохоор яг нөгөө нэг би сэтгэлээрээ тоолж иж мэдэх баха. Аль амархныг сонгох хэвээр. Аль амархныг сонгох вэ гэвэл юу чухал вэ гэвэл нөгөө нэг сэтгэл нийцэл нийлүү чухал. Царай төрх нь бол та нар өөртөө тэгээд нөгөө нэг юу ягаарай яг нөгөө нэг би сэтгэлээрээ туулаад мэдрээд үзэрээ те царай төрхөн нэг тийм амар чухал биш. Яг тэ зүгээр нэг энгийн дараахан царайтай зүгээр л энгийн л бодлого байхгүй. Гол үзүүлэлт бол миний хувьд тэр э, сэтгэл нь илүү чухал юм уу? Тэглэж сэтгэлийн сонгочоод царайгийн царайтай нийцэх нийцэх нь илүү хэцүү юу? Эсвэл царайгийн сонгочоод сэтгэлтэй нийцэх нь илүү хэцүү юу гэвэл сэтгэлийн сонгочоод царайтай нийцэх нь илүү амархан байхгүй. Тэр аль амарх боломж төлбөрөөр сонгоо явсан юм гэдэг тийм. Тэгэхгүй бол нэг амарлаг царилэг хүнтэй байгаад байдаг. Йоо нүгүүднийхөө бүслэгнээс дээшээ гарахгүй насаараа амьдрал хэцүү өлөгдөд. Тийм тийм. Оо хэвээ амар хөрхөн даавч та нэрэ. Бөөн хэрүүл дунд амьдэрдэг. Йоо тэгээд хэцүү баха. Тэр үзэл бодлын тэр зөрчилдөөн тэр чинь бас хэрүүлийн бас тий зөрчилдөх зохицохгүй байх шалтгаануудын том юм болоод байгаа хөөе. Суур болоод. Тийм суур тийм. Яг одоо ингээд хараад бодглохлоор энэ олон жилийн өндөрлөг төр хэсэг <laughs> хүний сэтгэл зүйн хэрэгцээ. Аюусын хэрэгцээ тий. Аа, тайван байх хамгийн ихнийх тий. <laughs> Тайван байдал. Тайван байдал гэдэг нь одоо жишээлбэл. Гэтэ за асуулт тайван байдал гэж юу юм? Тайван байдал гэдэг нь жишээ нь таны ингээд ийм сөрөг мэдрэмжүүд төрөхгүй байх тэр байдлууд гэх юм. Тийм. Сөрөг мэдрэмжүүд төрөхгүй баг тий. Эрэгтэй хүн ерөөсө гэртээ хурж ирээд 10 минут 50 байхад л тэр эрэгтэй хүний гэртээ ирэх шалтгаан юм байна. Тий. Зүгээр л ажил дээрээ суугаад байдаг аюу олон хүмүүс шүү. Зүгээр л суугаад байдаг. За амар олон залуучууд бас пси тоглоод байдаг тий. Яах гээд тэгэд ингэсэн чинь өндөр цухтаах гэдэг юм шиг санагдаад байгаа надаас. Ингээд тэр гэрээсээ. Тийм нэг тэр нэг хортой нэг очоод жон жон гэдэг юмнаас ингээд цухтагаад жон жон хөө амар олон юмуд гарч ирж байна. Тийм ингээд ингээд тоглоод ингээд ийм зүгээр ингээд механик юм хийгээл байж хана ингээд бас нэг жон 50 мэтрэмж авах гээд залуучууд цухтагаад бас байх шиг байна. Ер нь л аа амтны суур зүнд тийм юм баг. Тэр нөгөө нэг 50 байдлыг мэдрэх хүч чадал мэдлэг оюухан бүр 108 дахь асуудал байгаа байхгүй. Ерөөсөө бүгд өөрсдийнхөө комфорт зоныг хамгаалдаг. Арслан ч өөрийнхөө бүс нутгийг юу ч үлээ очиж шээж мэддэг ч гэдэг лөө тий. Тэгээ тэр дотор байгаагаа мэдрэх, тийшээ юм орж ирэхэд аюул мэдэрч явж байгаа тий. Тэгэхээр тэд тэр дотроо хизээч одоо юу гэдгийг стресстдэггүй. Тэр дотроо шүү дээ. Тэндээсээ гарч ижил 50 байдал нь алдагдаад эсвэл тэрлүүн юм нэвтрэхээр тэгэхээр Аа тэр нөгөө оюун санааны байна уу? Эсвэл үтэн гоо сайхны байна уу? Мэн үү? Үзэл санаа, ихтгэл үнэмшил үнэмшил бол бүр 108 дахь асуудал болчиход байгаа байхгүй. Ерөөсөө яг ингээд бид нар ч болох хамгийн суур хэрэгцээ бол тэр дундаа зохицож хамтран амьдрал байхад бол 50 байх гэдэг мэдрэмж. Тэгэхээр 50 байна гэдэг нь юу вэ гэдгийг бол хариулахад хэцүү. А зүгээр л сэтгэл 50 байх. Тэр нь магадгүй бүр ингээд бужигналж жагаад тэр нь кафе мэдрүүлдэг байхыг үүсэхгүй. Эсвэл зүгээр л чимээгүй байх нь ч юм уу те. Янз бүр л юм шиг л. Гой партан. Энэ энэ амар <laughs> чухал партан те. Тайван байх чухал аа чухал. Энэ яриаг нь оруулчаарай. Тэр яг үнчээс айгүй юм том том юмнуудыг ойлгож аваад байна л да. Одоо залуучууд үерхэд байж хата би энэ хүний яг юунд нь те хамгийн их татагдаж одоо яг цагийг хамт өнгөрөөгд байна. Хамт байгаад байна. Тэр сэтгэл нь битүүр нийцээд цагийг хамт өнгөрөөгд байна уу? Эсвэл тэрнийг хараал, хажууд нь хараал байхад сайхан байна уу? Тэр гоо сайханд нь хамт байгаад байна уу? Тэгээ яг аль нь хэдэн хувьтай байна? Тэгээд тэр дутуу байгаа тэр хувийг би яаж өөрийнхөө зүгээс зохицуулах гэж оролдлого үйлдэлүүд хийх үү? А нөгөөх нөгөөтхөнд маань миний бас яг юу таалагддаг болоод тэгээ гадна талаасаа байна уу эсвэл сэтгэл таалагддаг бол надтай хамт байгаад байна уу гэдэг ойлгох шаардлага бас үүсээд байна гэдэг юмнуудыг мэдээд авчих юм бол энэ үерхэл суур нь эхлээд айгүй зөв тавигдж байгаа юм болов гэж хараад байна. Тэн дээр те санал нэгдэж байна. <coughs> Тийм тийм ер нь. Хэмжилзэн үед аль нь. Ер нь тийм а яг л сая хэлээд байгаа тэр нөгөө нэг юм бусад нейтраллыг тэр хүчин зүйлүүд бол цаг зуурын гэдэгтэй бол анжмэргүүг дээрч байна, уран зохиол дээрч байна, доош үлгэн дээрч байна. Тэгээ тэр чинь бүгдээрээ л барьж авч хилээд байгаа шалтгаан нь бүгд л нэг ойлгочол таньж мэдчихэл ах шүү. Алдаж үтчихэл тий. А гол юм л тэр нөгөө суур хэрэгцээнүүд хангагдах байдал. Тэгээ яг зөвхөн хідэн тип бүгж болох уу? Болно шүү дээ. Гол юм чил ерөөсөө тэр санаанууд. Жишээ нь сая ингээд энгийн жижиг зүйлсүүд чинь яг нэг шугам даваад хамгийн том асуудал болчихдог жижигхэн зүйлс. Одоо ингээд найзуудтайгаа, брогуудтайгаа зандууд минь гэж сууж атал найз охин залгаал. Яг тэгээ энэ цаг үеэс ер нь Монголын олон андууд дагдах шиг нөгөө нөгөө анд нь энд байгаа ч юм шиг тэнд байгаа ч юм шиг болчихдог байхгүй. <laughs> Ингэж нэгнээ зааж ахаар жишээлбэл жинхэнэ зөв андууд бол гэхдээ ихэнх андууд ингээд андаа мэдрэх гэдэг анд минь л юм бол хамт байжээ гэж суулгачдаг. Нөгөө эргүүн ч гэсэн анд гэдгээ батлах гэж суучдаг. Тэгээ анд андаа батлсан андтайгаа мэдэрсэн хоёр дахиад цаана нь нөгөө андыгаа гэртээ 3 хоног их нэртэй маргалдуулах нөхцөл байдлаар очиж байгаа хэрэг. Тэгээ уул нь жинхэнэ зөвөн андууд бол яа гэвэл за бороо их нэр чинь залгасан уу, найз зөвхөн чинь залгасан уу. За окей тэлхүүрээ одоо жолоочд дутчих. Орж ирээд аваарэ гэж хэлээрэ тэлхүүрээ. За минь түргээрээ гой сулаан андаагаа явуулчих юм байна л да. Тэгэнгүүт жишээлбэл харилцааны техник гэдэг байгаа байхгүй юу? техникүүд энэ нөгөө нийгмийн харилцаанд нэг нэгнтэйгээ оролцох тэр нэхнэртэйгээ юу нөхөртэйгээ найс нөхөртэйгээ ээж автагаа юу гэдэг асуудал дараагийн асуудал юм шүү. Ер нь юм харилцдаг техникүүдийг бид нар суралцах хэрэгтэй. Жишээ нь эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн эрэгтэйчүүд илүү дүнд төвлөрөх хандлагатай. Эмэгтэй хүн бол илүү процесс төвлөрөх хандлагатай. Процесс ач холбогдол өгдөг. Тэгээ одоо чинь бүх хэрчүүдтэй зөвлөе. Аа найз охин ч эсвэл эхнэр ч хаал хийчихэд ямар амттай байныг засуухаас өмнө вау гэсэн чичүү зүгээр өгдөө шүү. Их олон эрсдлээс хамгаална шүү. Тий. Энд чинь зөв буруудаа эсвэл гой маядаа ч юм уу хотлоо үнэндээ биш аахгүй юу. Эрсдлээс сэргийлж байвал болоо юм. Тэгээд бүх ирчүүдтэй хандж ажиллах ширээнээр цугаад халбаг барайл вау ийм рефлекстэй болчих. Асуусныхан дараа хариулаад ямар ч нэмэргүй. Яагаад гэвэл үжээ ажиглаж байгаад асуусан байд нь шүү. Гэтэ нэг юм айдс яваад штэ. Тин чи протогоо суужсэн чинь харихгүй болохгүй хүчээр яриад байгаа юм шиг тийм. А тэр тухайн зүйлийн төлөө залаас гарах чадвар бидэнд ямар нэг өөрөөр хэлбэл тэр урт удаан хугацааны сэтгэл хангалуун байдлыг бий болгохын тулд сэтгэл тайван байдлыг бий болгохын эцэг мөлөктэй хүсэж байгаа юм чи броотой байхыг хүсэж байгаа мó эсвэл сэтгэл тайван амьдрахыг хүсэж байгаа мó гэдэг сонголтууд бай. Тэ алдагцсан эдийн засаг За эдийн Тэгээ нөгөө талаас нөгөө талаас бас эхнэр нь ч юм уу найз өхн нь бас э, юу байнга гараад явлах зүйх тий. Яг тэр тухайн үед нэг удаа ч юм уу тий нэг сард нэг удаа тавтагддаг бол тэрийг нь бас тайван байлгах гээд за за нэг удаа явчихад тэр. Сарны нөгөө хашин шагдар дэгдэг үстэй. За загсан явлаа гэсэн. Яв яв яв яв яв гэл бүх өхнөрүүд гэсэн чи өөшөж юу болоо явчих яваа боллоо гэдэг нэрчүүд дэгдэг шиг. Тэгэхээр энд яг л нөгөө нэг юм логикуд байгаа юм. Influence баланс юм. Сэтгэл зүйн тий. Тэгвэл зарим нь ингээ бацуулаад тэгж харих бас хэцүү. А угаасаа л эхнэр нь ойлгодог. А тэгтэл би өөрөө хүслээрээ заа заа би болчлоо гэд харьлаа гэд явах бас нэг өөр бах. Тэгвэл зарим юм дээр жоохон юу яагаад тах шиг тий. Бацуулаад тах шиг тий. <laughs> Яга бацуулах байхлах л та. Гэтэ тэр нь одоо чинь би болохоор тийм ус واخгүй юу? Би болохоор ерөөс гарч ордгоо. Би баг 3 сар 6 сард нэг хоёр л гарч ордог хаа. Тэр нь бүр гэртээ юу хийдэг хөхтөө. Аа нэг тэгж гарч ордгоо. Тэгт намайг олвол чи ингээд найс нөхдөдтэйгээ уулзаач. Надад тийм ингээд чи гараач орооч гэд тэгдэд ус واخхой. Тэгээд надад болохоор өөрөө тийм сонирхол байхгүй. Тэгэл зүгээр яг баг хүчээр гарч оролдог. Тэгтээ гарч орохдоо ямар ч байсан тедэн цаг тарихгүй бол болохгүй. Тэгхгүй бол болохгүй гэсэн айдас бол нэг ч удаа байж байгаа юм Аа би надад тийм айс тулгарх юм бол би бол тэр их хүлэмжшүүрхгүй хаа. Харин яг одоо тэр тип гэдэг чинь нэг юм аа бас буруу хэмжилзүүтэй юм болцсон болчих магадгүй болчих жоохоо. Ягаад тэгэхээр яг надтай адилхан үл яг үнэндээ яг нэг юм нийт одоо юу гэдэг 55% нийт нийт гэр бүлийн 55% ч гэдэг юм. Тиймэрхүү юм бол байж магадгүй. Гэхдээ одоо ингээ найзууд зэрэгтэй сууж байгаа ч гэсэндээ ингээл нөгөө хайр дурлалын проблемыг ярилцахаар бие биендээ зөвлөд нөгөө зөвлөгөө ажилтгүй шүү дээ. Тэгэхээр чин <coughs> ингээд ямар нэгэн тохиолдолд ингээд бүх юмыг cure хийх одоо бүх юмыг ингээд засварлах тийм ид шидийн ундаа ч юм уу ид шидийн зөвлөгөө бол угаасаа байхгүй. Аа тэгээ бидний нөгөө төрнөөс хойш асуугаад байгаа ярих гэдэг байгаа зохицол чинь цэвэрл балансын асуудал байгаа даа шүү дээ. Тэнгүүт л нөгөө хүний юу нь илүүдэд байгаа, нөгөө хүний юу дутагдаад байгааг дутаад байгаа акт чинь бид нар мэдхгүй юм чинь энэ чинь ингээд зөвлөд бас ялгаагүй яг гаргалгаа нь биш байж магадгүй те. Яг уу яг нөгөө адилхан байх одоо э, тэнгистэй адилхан байх ч юм уу те. тантай адилхан байх ч юм уу. Тийм тохиолдлуудад бол те тэр типүүд нь ажиллаж магадгүй. Аа yes миний яг ойлгож байгаагаар бол цэвэр ингээд одоо нөгөө хүмүүсээс гэхээс одоо хүмүүсээс асуухаасаа илүүтэйгээр эхлээд нөгөө аав ээжээс асаж үзэх нь бас зөв юм шиг аа. Яа тэгэхээр аав бидний аяа аав ээж чинь одоо бидний юу бурууг яа яагаад алдаад идгийг одоо юун дээрээ тэнэгтдгийг те эсвэл юу нь өстө авууштай мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэгэнгүүт одоо бас ялгаагүй а манай аав ээжүүд айл нэгэндээ ингээд нэг юм дээрээ дандаа буруу байдаг. Тэгээд бид нар ч өвлөд төрцөн байгаа шүү дээ. Тэнгүүл тэрнийг яг хараад эхлээл яг тэндээсээ юу гэдэг нөгөө яг өнөөгийн нөхцөл байдалд бид нарын гаргаж байгаа аран шингууд дандаа одоо юу гэдэг биднээс өөрсдөөс мань шалтгаалаад байгаа нь үнэхээр үний юм чинь одоо нийгмийн нөлөөлөл байгаа ч гэсэндээ тэнцээ гаргаж байгаа сонголтууд, тэнцээ гаргаж байгаа шийдвэрүүд, тэнцээ гаргаж байгаа үйлдэлүүд яг хувь хүний юмнууд байгаад байгаа. Тэнгүүл тэр нь давхар нөгөө гэр бүлийн судлаараа гэдэг гэдэг нь үнэн байгаад байгаа шалтгаан би одоо жишээ нь өөрийнхөө одоо нөгөө ингэжсэн байхгүй юу? Өөрийнхөө болдог байсан юмыг ер нь хизэж мдээгүй. Бүр мдээгүй. Тэгээ ингээд яг яг одоогийн найз залуу маань л надад ингэж чи ийм ш гэж хэлтэл бүр мдээгүй. Тэгээд мэдээг одоо би юм гэдгийг мдээгүй байж нөгөө хүмүүстэй ингээл ингээл өмнө нь өрчсөн хүмүүстэй ингээл ингээл зовлон болол явдсан байгаа байхгүй. Эсвэл зөвхөн тэр хүмүүс ч биш ер нь л эргэн тойрондоо. Тэгээ сүйд нь анзаараад байсан чи манай эмээ яг тийм хүн байгаа байхгүй. Тэгээ би эмээгийнхээ тэрэнд дурггүй болохоор эмрээгүй бүр заримдаа ойртдггүй ингээд яг тиймэрхүү ингээд харилцан яриа гараал эхлэнгүүт зөв шууд цухтаачдаг. Тэгэхээр бид нарын одоо нөгөө үүсгдэг муу талын юм одоо юу гэдэг circumstances те нөхцөл байдлууд бид нэр өөртөө ингээд магадгүй одоо experience хийж үзсэн юмнууд байж магадгүй байгаа даахгүй. Одоо жишээ нь би эмигээ тим юм байна гэдгийг өөрөө тим юм байна гэдгийг ингээд бүр сүулт нь ухаарч ойлгож байгаа шүү дээ. Тэнгүүд л тэднэрийгээ эхлээд одоо ингээд анзаарч үзчихэд дараа нь ястай нөгөө нэг зохицуулах гэж оролдвол илүү амархан байж магадгүй. Би ийм хүн штэ. Тэгэхээр тэ тэрэн дээр маань анхаарч уучлж өгөөрөөч гэдэг юм уу. Тэрнийг эхнээс нь тохирчвол зохицууд илүү амар байж магадгүй те ингээд нэг хүн өмнөөс нь зовоод байснаас те тэгээд анханасаа тэнцээ баундри тавихта одоо нөгөө ийм хил хязгаар тавихтаа те би энээс илүү гарахгүй яг амлж байна те нөгөө талаас ч гэсэндээ энээс илүү гарах гад ирвэл би тэрнээс чинь хойш ингээд хариуцч чадахгүй те чамтай бар хайрцахгүй тиймэрхүү баундрынуудад ингээд тогтоочвол ёстой нөгөө тавих гэдэг зохицол чинь тэр байж магадгүй байгаа байхгүй эднэрийн үе ингээд одоо харахаар хүн ч зоохгүй өөрөө ч зоохгүй гэдэг юутай байгаад хүнийг ч зоохгүй өөрөө ч зоохгүй. Манайс ч юм болохоор ингээд чинийхэн төлөө яагаад хөрхөнд яаж амтраад исэн. Яагаад ийм хөлбөр байж болно гэж бодоогүй юм бол тий. Тий. Өрөвдмөр юм аа гэдэг. Хэцүү ч юм. Боо яа мэрч. Саяны нэг сул тал гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр чинь нэг хүн сул тал биш ч гэж магадгүй Тийм, үнэ. Тийм, үнэ. Тийм. Тэгэхээр одоо өмнөх одоо хүмүүс ерөөсө хилээгүй нь болохоор тэр хүмүүс яг нүс бол тал биш байна. Тэр чинь явж явж байгаа юм бөмбөг бөөр хил юм шүү дээ. <laughs> За сүүлийн асуулт. За. Мм одоо би биэндээ хүлээн зөвшөөрөгдөж зөгцөж үерхэн амьдрах тухай яриаггүй. Тэг гэр бүл болох тухай яриаггүй. Үерхэн гэж та нарынхаар юу ямар үйлдэл хийх вэ? Ямар үерхлийг хийх вэ? жоох ойрхон байгаа хүмүүстэй л яриа да. Би бол яг үндэ олон жилийн өмнө яатсан. Тэгээ яаснаа ч <laughs> аа. За тэгье. Би ч юм бас юу яаж нэг л хүн таарт болж үзсэн. Тэгээд тэгэл ер нь бол ерхэж бас үзээгүй. Яг өөрийнхөө бодлыг л хэлхий. Заавал өөрийнхөө ерхсэд туршлагаасаа биш тийм. Яавал ерт тэгэл үл өрхөөч тий. Амар олон юм олон юм бодгор зүгээр сайхан шууд үрхэл юм чи ямар хамаа тийм тий. Сайхан үзэл үзэл туулаад шархлаад шархлуулаад гой залуу хүмүүс юм чин гой амьдрахгүй амьдрсан дэрглүүд. Гой амьдраад уйлаад нэг токсик харилцаанд орж үзээд нэг зөв харилцаанд орж үзээд нэг өөрийгөө харилж үзээд нэг ганцаардж үзээд ерөөсөө сайхан урагшаа нүдэн анал алхах би бол тэгж яах уу ийх үү гэх юм надад бол байхгүй байна. Нэг тэрэн дээр нэг тэрэн дээр ухаан зараад шаардлага байхгүй. Зүгээр сайх уу ирэхэд л тэгэл жилийн дараа салчаач дээ. Болохгүй байсан болоо салж байгаа шүү дээ тий. Сайхан шууд нөгөө нэг юм турш шууд ингээд нөгөө нэг э, их сургуулийн үд сураг байжгаад ажлын байран дээр гараад ирээ сурдаг шиг л. За. Хэмээ туршиж мэднэ. Ер нь нөгөө нэг э, Яавал хүлэн зөвшөөрөгдөж бие биендээ цогцож үерхэх вэ? Хамт амьдрах талаар хүлэн хүлэн зөвшөөрөгдөж гэдэг нь яг ямар утгаар вэ? Харин одоо нөгөө хүндээ үерхэж байгаа хүндээ яавал одоо хүлэн зөвшөөр хүлэн зөвшөөрөгдөх гэдэг ойлголтыг ер нь юу гэж ойлгох вэ? Хүлэн зөвшөөрөгдөх чинь нөгөө хүнэн л хүлэн зөвшөөрөх юм шүү. Яг надаас одоо чинь би нэг ийм байдлаар энэ чинь хүлэн зөвшөөрөгдөх гэдэг шүү дээ. Тэр бол миний мэдлээс хитэрсэн асуудал. За би зүр байгаараа л байж байгаа нь наа байгаараа байж чадна хүлээмж зөвшөөрөх гэдэг нь энэ хүний хариуцлага юм шүү. Би бол зүгээр байгаараа л байх хэрэгтэй. Ийм байна. Яг зөв сая хүлээн зөвшөөрөх гэдэг К э, юугаа гаргаж ирж байгаа чинь. Өөрөөр хэлбэл энд юу юм ихлээр Аа бид нар хүлэн зөвшөөрөх гэдгийг дал тохиомсраар юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр өөрийгөө баталж наталж харуулах. Ойлголт. Аа гэтэл сая хоёр дүүгийн ярианаас бол би шинээр юу ойлгож авав гэхээр бид өөрийгөө таних мэдүүлэх боломжийг олгоод Тэгээд нөгөөтг нь комон андаа чи чинь яг миний өсч ирсэн юм биш те гих үл авцсан. Тийм тийм тийм зөв зөв. Худлаа байгаад өөрийгөө те. А гэтэл манус чинь нөгөө бид нар чи яатсан гэхэлэр нөгөө хурган залтай болцсон нөө ажлын ярилцлагын тэрхэн тэнцвэ гэдэг ном уншдаг шиг бах юм уншсан. Тэгээд өөрөө тийм биш үжис тэгтээ зөв ухаантай нөгөө эрдэнчингаан билүү нэг хэлсэг болдог үстэй. Тэнгүүдийг ухаантнуудаас ялах гэд хэцүүс тэд хитрхи их ухаантай үг цээжилж гэдэг шиг кул кул юмнууд ойлгоцсон. Энэ тэмдээ сонсцсон. Тэнгүүтээ өөрийгөө бүр нээж өгдөг. Тэгэхээр баг зүгчээд юм шиг тийм яг багаа тайлаад тас гэ за манайга хүлэмж шүрхүү гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө yes гэвэл come on. Энэ юм биш үү? Тийм. Юу гэж бодож байна? Суурь нь бол мөнгө. Тийм байна тий. Тий. А гэхдээ нөгөө 100% хүлэн зөвшөөрөгдөн гэдэг юу ойлголт бол байхгүй шүү дээ. Тэр чинь нөгөө түрүүний жожигийн хэлдгээр эхлээд бол 100% юм шиг мөртлөө хамт үерхэд 6 сарын дараа ингээд аа энэ биш юм байна, энэ биш юм байна гэж хасагдаал хасагдаал хасагдаал ирж байгаа шүү дээ. Яг энэ нөхцөлд одоо эргээгээд тэр хүнээ тэр одоо харилцаагаа бат бих болгохын тулд одоо хүлээн зөвшөөрөх үйлдэлүүд одоо хийж эхлэх гэдэг шүү. Өөрөөсөө тэрнийг юм нэг золиосож болгоч гэдэг юм уу? Нэг юм юу гэж нэ. Эрэгтэн хүн чинь байгласаа нэ пройд хийх хэрэгтэй шүү дээ. Өөрөөсөө нэг юм өргөл хангах ёстой гэж. Э, Тийм нэг өгөх ёстой. Тэр өргөлийг яриад байгаа юм уу? Энд гэхдээ би бас нэг юм ингээд төвшөө төрнөөс ашиглаад байна. Амьдрахаас өмнө гэдэг нэг аягуулсан юм байна. Подкаст сонсож байгаа залуучууд маань ч гэсэн бид нар амьдрцны дараа бол байдал эвгүйтэй шүү андуудаа одоогийн ярьж байгаа шиг бас хит задгаа үзэж болохгүй шүү тий а амьдрахаас өмнө гэдэг логикоо бас хараарай өнөөдөр бид нар ярьж байгаа юм дээр хийхдээ нөө үерхэх тий үе шатн дээр тэрүүгээр хязгаарлагдаад байгаа шүү тий тэгээд а нөгөө шатад авцсан сая манай охин хэлж байна өөрөөр хэлбэл нөгөө гол алдсан гэл гол алдсан бол тэгээд нөгөө шугамд авчиж байгаа шүү дээ ер нь тий тэгэхээр тэрний наан хэдүүлээ жоохон задгаа үзээд нээж мэж харуулад тэгээд магадгүй нээж харуулад аль алинтаа нэг одоо хувь байх хэрэгтэй юм болов хэмжээд үтсэн ч тэгээд дэлгэх олонх нь тэмцэж мэдээд нийцээд ах юм бол одоо дараагийн батлах нотлох нийцэх мэдэх дараагийн нөгөө тийм активитинуудаа хийгээд тэгэхээр 3-аас 5 жил үргэлжлэх хугацаа хэрэгтэй байна уу? Аа. Тий. Тийм үү? Тий. Аа. 3-аас 5 жил үргэлжлэх хугацаа хэрэгтэй юм шиг санагдлаа. За. Э, яг тэгэхээр нөгөө нэг яг нөгөө хүний сэтгэл зүгээр ч юм уу ямар нэгэн фактор авд үзэхэр нөгөө дурлалчин ерөнхийдөө нэг 3 3 3 дахь жилээсээ унтарч унтраад яг нөгөө нэг жинхэнэ бодит бүх юмыг харж эхэлдэг. Тэгэхээр нэг тийм үерхэх бас 3-аас 5 жил үерхчээ тэр хүнийг бүр нэг таньж нийчээд ямар их хугацаа байдаг гэсэн чинь. Тэг хэрэгтэй байхаа. Тэгвэл дурлалчин болохоор бас айгүй хэцүү шүү дээ. Хүн өдөрдөж чадахгүй. Тэгээд би бол амар гүнзгий дурлалдаг. Бүр юм юу хийж харж харж чадахгүй. Тэгээ э, тэр тэр тэр сэтгэл хөдлөлөө унтраахын тулд бас ингээд дундаа нэг муудалцаад маргалцаад ингээд чадан ядан ингээд явж байгаа нэг гурваас тэгсэн чинь яг ингээд ихэнх хосууд юусаа 3 3 дахь жил дээр салж эхэлдэг гэж байна. Яг тэгвэл уйдаа тэгэлцдэг. Тэгэхээр яг ингээд тэр хугацаагаа дурдлынхаа тэр нэг бал бүрэн хугацааг давчаад яг энэ бодлогууд дээр хараад за зин яг тэр нэг жинс хайртай юм байна гэдэг мэдчихэв гэр бүлийн харилцаа руу ороо. Шугамаа даваарай. Шугамаа даваарай гэж хэлэх юм байна. А шугамаа давсан бол манай 9 бод хэд жилийн бахан бодуулсан чаннуудын зарчмууд аюу хэрэг болж байна. Бид нөгөө эхний нэгдүгээр подкастн дээр ярьсан байгаа. Тийм. Шугамаа давсан бол одоо эргээгээ дахиад зөгцөх бие биендээ хүлэн зөвшөөрөх гэдэг асуудал чинь шал өөр утгуу өөр юм болоо явчихж байгаа. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэгдүгээр подкастыг сонсох юм бол ойлгодно. За баярлалаа. Тэгээ энэ түрээд зохицол гэдэг одоо энэ сэдэн маань гэр бүл зохиохоос өмнө гэр бүлийн харилцаанд орохоос өмнөх үерхэл нөхрөлийн хэмжээнд бол одоо базагдаж тоомлогдож ярьлаа. А тэгээ энэ дээр бол бидний ярьсан юм бол 100% одоо яг л ийм байх ёстой гэдэг ойлголтыг бид тэгж ойлгороо. Тийм энэ бол бид нар зүгээр өөр өөрсдийнхөө бодлыг л хуваалцлаа. Магадгүй бид нар дутуу орхигдуулсан юм байх юм бол сонссон та өөрийнхөө үзэл бодлыг бас доор үлдээж болно. Тэгээ тэр нь бидэнд ч хэрэгтэй, энийг сонссон тэр комитиг уншсан хүнд ч хэрэгтэй. Тэр энийг бас сайхан хуваалцаараа гэж хэлмээр байна. Тэгээд битгий нураа подкастэд зочноор орсон та бүхэнд баярлалаа. За үргэлжлээ. Баярлалаа. За. Кинура подкаст.